Non riesco a dormire. Ho bisogno di cat e penna, tranquillante per la mia mente. I rumori, le luci, i pensieri, scarico tutto nell'inchiostro, sangue che dà vita a un'anima. Un'anima che vuole uscire, le vuole scavalcare queste mura, troppo soffocanti per chiamarsi casa. Mi sento chiedere confessa. E lei piccolina ride, ride perché sa tutto, ma non lo può raccontare. In troppi ignorano, in pochi ascoltano, nessuno percepisce. Chi mai di voi l'ha vista?